klientų aptarnavimas ir ir kokybė paslaugų šiandien tampa mūsų įmonėje numeris vienas ir tai padės mum iš tikrųjų tapti šiuolaikiška, modernia įmonė ir visur pažįstama ir matoma. Tiesą sakant, nepamenu, ar buvau susitikęs su tokio aukšto lygio aptarnavimu ir tikrai nesitikėjau, kad tai bus Lietuvos paštas. Laiškininkas esą kaip ir, ir pardavėjas, ir, ir, ir, ir gydytojas, ir, ir, ir, ir krosnį užkuria, kai, kai, kai reikia. Ir... Viskas tengiasi paaiškinti, kartais net skambina ir patikslina informaciją. Kartais taip ilgai, daug taškius, kad paskui tampa viskas aišku kaip du kartu geriausiai klientus aptarnaujančiu darbuotoju skelbiame linkmenų pašto laiškininką Sigitą Maskonį. Klientai įvairiai pavadina ir figučių, ir e, romų tautos, bet yra tai figas, sako, figas. Ten e, vaikelį pagimdė, tas iš ligonis parsivežė, tas čia. Nu, tu visas naujienas turi, kaip sako, žinoti, turi, nu, kaip sako, būti tame įvykių verpete, tu esi tas e, kaip tos, kaip tos, kaip tos bendruomenės narys. Žmuk, sako, tu man tą, tą padaryk, ten atveš, tą, tą, ten nuneš. Iš bažnyčių sakinius paimk palikau, sako, klaupkos, žinai kaip jau. Tokias paslaugas teikiam, ne kasdieninės. Aš? Kodėl aš geriausias? Aš <laughs> esu toks kaip ir visi. <laughs>